de ta présence. Je veux plonger, oui, encore. Pour connaître ton nom. Je veux plonger dans ta présence. Je veux plonger dans cet océan. Cet océan d'amour. Dans ta présence, je veux plonger. oui, je veux plonger en profondeur de ta présence. Seigneur, ne me laisse pas la surface, je veux plonger. Ne me laisse pas, Yahweh, à la surface. Je veux plonger, oui encore. Car je veux te découvrir autrement. Je veux plonger dans cet océan d'amour ta présence, oui, oui, je veux plonger. Dans ta présence, oui, oui, je veux plonger. Emmène-moi dans tes profondeurs. Je pas à la surface. choix je veux plonger dans ton amour, dans cet océan de ta présence. Je veux plonger, plonger, oui. à la surface. Je veux plonger dans ton amour, dans cet océan de ta présence. Je veux plonger, plonger, oui encore. Je veux plonger, plonger, oui as your